au diangkata presidente de la república ama nação dever obrigação de encarar problemas tanto humanos aí de ser tem outro mas é questão de, de além o portador ya de deficiência né e o ministério solidário ba agora também dinâmica tem que estar é los ya <laughs> eh. dinamic the thing tau Emma Laws ya Fatin iya, Laws Malaikat tanpa sayap, pahlawan paling hebat, dialah seorang Por exemplo, um lugar está aí vice nevar, primeiro misturia sovo ponte né. Vai eh, ponte mala sovo. Ah, primeiro misturia sovo. Tamme dinema kan enggak ita Signora Presidente, i te mor si realidade Timor Guinea. La ve lori fale un sinebe mai tor Timor. Sena ita ita utot sapra utot. Sena ita ita utot sapra utot. Malaikat tanpa sayap, pahlawan paling hebat, dialah seorang... Mai pe servisu, sirvisu emane peke, responsabil diretto pa idane. Senão, a audiência, tem que estar uma tama deficiente, se ele mas ministro absoluto era tobaela. Minister Saudara Tomahen Malaikat tanpa sayap, pahlawan paling hebat Dialah seorang ayah Setelah cuidado Ita bele hari partido barbara Bele pouco beli hilita 100% Mas be juiz e tribunal ser uma comanda Sira lá na eleito Leia de livro, tu ir teste para juiz Agora, critério é ser o que mantém De Indonésia e Tarei Hakim constitucional, né? juiz constitucional. Né? Mínimo é estiga doutor constitucional. Entendeu, galera? É maneta de ahli. Tem que manter o né, direito constitucional, mas tudo, né? Levele também é mané de hankataknia. Agora tem esse caso do Barat. Lá em Sirabaturo, que ele tem, né? Agora, o problema é que sem juízo. Itania é massa deputado do Parlamento Nacional, é calam da escola base inteiro, lá deu sai os deputados para para juízo. Da lori se malu para bata tribunal e pela Tá tamba nia malu morrendo Batista se lia sorolita. Itanian é massa deputado do Parlamento Nacional, é calam da escola base inteiro, lá deu sai os deputados para para juízo. Da lori se malu baia, Batang dikunal telah menani dah. Tambahnya malu makan dapat tekstil dia suruh ni. Tambahnya malu makan dapat tekstil dia suruh ni. Tama durante ni ita kulia política mabarang yun. Ita kulia povo kuda, governo sosa. Mas bem, pelo contrário, povo kuda, governo sai. Malaikat tanpa sayap, pahlawan paling hebat tambah agora desde Itareu, né? ex-presidente di né? Politizado, tanto durante, como esse você. Se, se, samba que tira lá a reforma sistema judicial, entender, não está querendo Então, é uma Nega Aonoinga da tempo tona a transformação de geracional. Geração foi pronto na tucaria. Entendeu? É importante dele. E ela hoje ela respeita a minha liderança anterior, liderança de 74, 75. Mas se tirar agora, vem sair da zona dele. No processo de administração, construção do Estado. E ele é importante. Tira sai as pessoas. A Ita tá agora não precisa máquina fogo. Então a velha continua na parte de pedra e vai máquina do anel. Nuestra audiencia será la bella Basalima, na bella frase enquanto cuanto candidato será Julia. Por favor. Vida Julia, una vida, vida, vida. kita kuliah kona diri mai be ema normal be kun kun so hi lo ni hasan sakale ya mai pang se besta lai ni kun kun sta be é muito bom quando vai Da polícia polia con lo sapete deve pegar a prova Dina Dina dois mi salvo e noi Tamaneri tinggi muda itu Itulah belum kontinua na hati modi kutuai tidak seneng. Eh itu ada semisal. Yang mana? Sabi de tinggal de el atau sela sai tang atang sa kami de direk de de kontar lagi turística que provincia la fácil hoteles hoteles o mate o susa o independencia tan sama contenti É importante que você tem regras de poesia e tem que respeitar. Nós encontramos, mas você tem que respeitar direitos humanos. Se isso podia ela de entender, entender pela convenção, mas as é regras de ter racionalizadas. E pior, é eu não sempre estado. Tanta curiosidade durante. Então, tira a mente e você continua na mão. keras ada yang